Hé! Brum, brum, Bruno bogás, medve, van-e neki éppen táncos kedve? Táncos kedve! Brum, brum, pajtás, szépen kérem, az iskolába jöjjön vélem. Úgy sem várjuk semmi másra, csak a